مالك مزنوق في الكلام شويه بس كده طب ما تقلع القميص اوكي اوكي اوكي ساعه ما تتزنق اقلع إيه اي حاجه تقابلها اوكي